excursie la munte, elevii au mers în șir indian. În față era doamna învățătoare. Numărând, Geta a observat că este a 10-a din față și tot a 10-a dacă numără din spate. Cu câți colegi era Geta în excursie? Să scriem și noi datele problemei. Iată, elevii împreună cu doamna învățătoare au mers în șir indian, adică unul în spatele celuilalt. Geta observă că dacă numără din față este a 10-a și dacă numără din spate este tot a 10-a. Iată, Geta este a zecea persoană din față și tot a zecea din spatele șirului. Problema ne cere să aflăm cu câți colegi era Geta în excursie. Ce cunoaștem în problema noastră? faptul că elevii erau împreună cu doamna învățătoare, faptul că mergeau în șirindian și geta era a 10-a din față și tot a 10-a din spate. Pentru a rezolva problema, este bine să realizăm o mică schemă a șirului nostru în care fiecare persoană este reprezentată printr-o steluță. Să scriem rezolvare și să ne imaginăm că șirul ar arăta cam așa. Prima persoană, a doua, așa mai departe. La un moment dat apare geta iar în spatele ei mai sunt alte persoane. Știm că în fața Getei se află și doamna învățătoare, prima din șir. Geta este a zecea persoană din șir, înseamnă că în fața ei sunt 10 minus 1 egal 9 persoane. În spatele getei este a zecea și de la sfârșit, așa că sunt de asemenea 10 minus 1 egal 9 persoane. Problema ne întreabă cu câți colegi se deplasează, ceea ce înseamnă că va trebui, din numărul total de persoane, să dăm la o parte atât pe Geta, cât și pe doamna învățătoare, nu este colega fetei. Se scriem și noi operațiile. Mai întâi aflăm câte persoane se află în șir în fața Getei. Din 10 scad 1, adică pe Geta, și obțin 9 persoane în fața sau în spatele. Deci atât din față cât și din spate. Să aflăm acum câte persoane sunt în total. Sunt 9 în fața getei, urmează geta, adică încă o persoană, și încă 9 în spatele fetei. Ceea ce înseamnă că în șir sunt 19 persoane. Problema însă ne întreabă cu câți colegi a mers Geta în excursie. În rândul colegilor nu intră doamna învățătoare, dar nici Geta. Și atunci, din 19, totalul persoanelor va trebui să scădem o persoană, doamna învățătoare, și încă o persoană, Geta. Și am aflat că sunt 17 colegi ai Getei.